Aquí se paró todo. Dice los americanos, stop, stop, stop. ¿Eh? Estoy con el papá de los pollitas. mi <laughs> hermano, Domingo, te quiero. Bueno, tú, eres, mi ejemplo. Bueno, tú sabes la admiración, el cariño y la vinculación histórica que siempre hemos tenido de hermano, de amigo, de una admiración recíproca. Tú representas una juventud trabajadora, sistemática, luchadora. Y qué placer encontrarme contigo aquí en Nueva York. Domingo, eh, muchos años viajando a la ciudad de Nueva bueno, York. Desde el año mi primer viaje a Nueva York fue en el año 1975. Eso es santísimo. Un 6 de enero del año 1975. El peso estaba 2 dólares, dos <laughs> pesos por un dólar. Llegué aquí con el maestro Wilfrido Vargas y los sí, Sí, sí, sí. A propósito, Domingo, y te pregunto de Nueva York, porque tú fuiste parte de la historia de nuestro hermano y amigo ido a destiempo. Cherito Jiménez. Bueno, es un acontecimiento muy triste, muy doloroso y más nosotros que tuvimos una vinculación familiar, si se quiere, ¿no? Ah, eso viene... gran Bueno, mira, eso viene justamente desde la época de los beduinos. Es importante decir que Cheri Jiménez, el padre de Cherito Jiménez, era fue, músico, fue uno de los fundadores de los beduinos, era el contrabajista en esa época. Y entonces siempre ha habido una vinculación de afecto, de cariño eh, personal. Esto tomó mayor cuerpo en los años 90, cuando yo llego a Colorvisión con el bloque de la Super Tarde, la Super Revista, que asumo el tema Dance It Mod como el tema que me identificaba. No, no, soy La gente donde todavía, eh, todavía, todavía. Ya eh. van 30 años casi de eso. Hay gente que se pasa y te pide y baile pasito, pasito? Haz el pasito, haz el pasito. Entonces de ahí viene ese vínculo que la gente pues lo vincula, lo acepta de una vinculación, te repito, de tipo familiar, de tipo artística, de tipo personal. En lo personal muy destruido, muy, muy triste con esta partida de Cherito de tiempo. Ya, eh, eh, eh, Domingo, estará con nosotros la parada del Bronx. Siempre ha estado relacionado con la parada de una forma, bueno, definitivamente, ahí están los dominicanos, que ha sido un soporte determinante eh, para nosotros nuestra carrera como profesional de la comunicación y por eso pues participamos este domingo, ¿no? En lo que será la gran parada del Bron, que va a ser una experiencia maravillosa, donde estarán presentes la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York y en ese estado tan importante de esta nación. Eh, eh, domingo, este, veo que las cosas están bien en Telemico. Yo te veo conocer, te veo con otro aire. Sí, oye, ¿qué pasa? Y tú conoces de esto. Sí. Cuando yo salí de Colorvisión, yo hice el juramento que yo no volvía a asumir proyectos. Que si alguna empresa entendía que yo podía servir mi talento, fue con gusto. Sí. Hubo una pausa ahí de casi dos años, de descanso, de coger un aire. Cero estrés con el Pachá. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, pues, me llamaron del grupo Telemicro y qué satisfacción una, la empresa más importante en términos televisivos de la República Dominicana. Telenor y Telemicro están ahí. Están ahí. Sí, Entonces, sí, eh, la idea es que me siento muy cómodo, me siento muy bien, me siento muy relajado. Esa mensualidad llega fría, depositada. ¿Tú te imaginas tú aquí cogiendo lucha con los talentos? ¡su bebé, que tú vas ahora! ¡Párate! Tú eh. sabes de eso. Ya, que los chelitos de pagar el banco todavía Neri, no tú sabes de eso, tú sabes de eso, <laughs> No, de verdad que, que, bueno. Y yo felicito a Juan Ramón Gómez Díaz. Señor Gómez Díaz, producción porque tuve esa visión de mantener activo un talento como tú. Gracias, hermano. Un referente, por ejemplo, en lo personal. yo crecí, tú me excusas, ¿eh? Viéndola súper tarde. Yo bailaba, eh, y los pasitos tuyos y el estilo tuyo nosotros lo hemos acogido de una forma u otra mm. como referente para uno estar hoy en los medios. Y además de eso, eh, eh, la carrera tuya, lo limpio que ha sido. Gracias, hermano. O sea, tú, has hecho una carrera de años, de décadas, sin escándalo. Casi 40 años en los medios de comunicación. tú no has tenido que, lamentablemente, eh, el Pachá ha sido un comunicador, pero ha tenido que recorrer las cosas que nosotros eh, que venimos atrás decimos, oye, pero por ahí no es el camino. Cada quien tiene su sello. Con, el respeto y el cariño que le tengo. Mi, ¿eh? mi hermano Freddy Martínez el Pachá. Sí, sí, pero como que, ¿tú entiendes? Pero en el caso tuyo, tú has sido una, un asunto ahí, constante, te ha mantenido. Y eso es bueno para que la juventud sepa que la televisión con seriedad y trabajo se llega y se mantiene. Se logra, ¿eh? ciertamente. Yo soy un producto de un trabajo eh, sistemático, arduo lógico ya de transcurrido tantos años, pues uno busca comodidad, eh, eh, uno no puede desvincularse de estas cosas porque tú vienes ya con uno. No, no, no, que pero hay que hacerlo de una perspectiva Es como el que tiene una finca, si no va a la finca, el día que no va a la finca se muere. Así mismo, eso es, así Mira, eh, Domingo, agradecido como siempre de ti, de de, la empatía que tiene con nosotros y el cariño que nos muestra eh, cada vez que nos encontramos. Sí, de verdad que un placer. Un saludo ya para finalizar a toda la gente que está viendo esta transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx desde la ciudad de los rascacielos. Bueno, ciertamente, señores, desde aquí un saludo cariñoso para toda mi gente, la gente que sintoniza los proyectos de mi hermano Neris, que mm. tiene demasiado pila, demasiada energía. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno. Señores, seguimos con esta transmisión especial de la, Dominica, de la Gran Parada Dominicana del Bronx.